Gaurko bideon, hiru pelikula, dokumental, ikusentzunezko produkzio gomendatu nahi ditut. Berez, lehenago grabatu nahi nun bideo hau, baina, bueno, liatuta ibili naiz eta ez dit denboraik eman. Ba, bueno, alik eta azkarren grabatu nahi nun, gomendioren bat interesatzen baldin bazaizue, zuek ere denbora izan dezazuen ikustea juteko. Baina, bueno, alaren ikuste guen dik, gara izibiliko zeatela ikusi nahi baldin bat dituzue, eta bestela, ba, bueno, nik gomendio botako ditut eta hor gelditzen dira. Esan bezala, hiru pelikula, dokumental, ikusentzunezko produkzio gomendatu nahi ditut, Eta bueno, ni ez naiz aditua zine kontutan ez olako ez zer, nire irizpide bakarra gomendiok egiteko da, nei gustatu zaitela. Bale, hoi behintzat asiratikan argi geratu da dila. Lehenengo gomendioa napardez pelikula da. E, berez, kamiseta daukat jantzita, naiz eta planoan ez tan ikusten, bueno, hemen napardez jartzen du, ba, gutxikora bera. Aber nola esplikatzen duten napardez zer dan. Trilogia bateko irugarren pelikula da, azkena, bere aurreko biak izan zian, Atown of the Dead eta Hoshians 11. Bai, izenakin pixka jantzematen da, umore toketik handi joala asuntua ez da. Pelikulako protagonista, zumalakarregi, zonpiroa da. Zonpiroa da, zombi gehi vampiroa, bale? Trilogiako lehenengo pelikulan bi zientzilarik karlistek berpiztu zuten zumalakarregi, bai hortik zombi partea. Eta bigarren pelikulan Eusko Alderdi vampirikoa garaitzen du, ba vampiro ere bihurtuz. Azkeneko pelikula hontan zumalakarregi eta bere jarraitzaile karlista zombiak iruñara dijoaz Euskaldun guztien errege izendatzeko asmoarekin. Baina bidea ez da erresa izango, ze ezkerra bertzaleak antxo azkarraren momia berpiztuko du Ba hori gertatu ez dadin, bai, zumalakarregi errege izatera iritsi ez dadin. Pelikula ikusi aurretikan nik uste kontutan hartu behar dezuten zerbait dela, irumila euroko aurrekontua izan dutela pelikula egiteko. Eta irumila euro ez da diru asko pelikula bat egiteko. Egun da berrogeita mar pertsona inguru hartu dute parte, eta bueno, ba, pixkat prestatuta jo nahi balin badezue irugarren zati hau ikustea, hemen behien utziko dizkizuet lehenengo eta bigarren pelikuletako loturak. Youtubeen daude, eta nik uste merezi duela ikusteak. Nik trilogia guztiakin oso ondo pasa dut, baina irugarren pelikula honekin bereziki gozatu dut. Oso oso nahi ditu zait, kriston parrakin ditut, e, umorekoa da, noski, antzeman gozien duten bezala, imaginatzen dut. Monty Pythonen estiloko umore absurdoa egiten dute, baina broma eta grazi guztiak Euskal Herriko egoera politikoari buruzkoak dira. Alare egia da, bueno, umore estilo hori gustatu zaizula eta bromak harrapatzen espalin badituzu ez dizula grazia ikingo, baina honik gomendatzen dizuetera bat. Oain nahi dia eman aldikiten herri eta uzotan, en, aurkitzen daten informazio guztia jarriko dizuet hemen nunbaiten, Eta bueno, ba, zuek ere antolatu nahi balin badezue emanaldi bat zuen herrin, ba, zuen herriko gaztetxen edo kulturetxen edo, edo zein aretotan, ba idatzi jezue eta seguru oso gustua jungo dela utzi zuen txorakeriak eta konzentratu gaitezen honetan. Zein da zuen plana? Ez dau planik? Dago planik, eta buru parea! Hegemonikoak izateko lehenengo zentralitate okupatu behar Zer da bai, Sozialdemokratak? Nafarrak! Konfiatu nigan, nik perpiztu ezaket antxo azkarra. Artxila murtxila! Boterea berreskuratu nahi dugu, berriro estatu independente bat izateko. Pozen ama irko gaztelara, hor lortuko ditugu soldatuak eta armak. Bigarren gomendioa, erraiak dokumentala. Hau ere euskeraz da, gaztelerazko zatitxoren bat dauka, baino bestela azpititulu badauzka euskeraz, eta irrintziari buruzko ordu erdi inguruko dokumental bada. Nei iruitza zait ikusteko moduko dokumental badala, gainea motza da, ba, ordu erditxo bat besteik ez. Eta bueno, ba, galdera batzu planteatzen ditu, ba, zer da irrintzia, noiztik dago euskal kulturan, nundik dator, zer simbolizatzen du, eta ateratzen dira baita irrintzilari asko hitz egiten, ba, beraien zati irrintzia zer dan, bai, ba, beraiek ze sentimendukin lotuta botatzen dituzten irrintziak, edo nola bizi duten, oi. Guk igeldon ikusi genuen, kooperatibako ganbaran, eta emanaldiaren aurretikan, egilearen ohar bat jarri zuten, esanez, e, dokumentala bukatzen zanen, baten batek sentitzen baldin bazun, irrintzi bat botatzeko gogoa, mesedez botatzeko, eta ez gordetzeko barrun. Eta, bueno, ba, emanaldiaren bukaeran, Olio ipurdia, Hauek ere emanaldiak egiten aidia herri diferentetan eta bueno ba besteekin bezala aurkitzen duten informazio guztia jarriko dizuet hemen baiten. Eta azkeneko gomendioa hau ja zinematan botatzen nahi dian pelikula bat da, gazteleraz da eta izena du Vitoria 3 de marzo. Mila behatziron da iruro maseiko martxoak irun, eh, greba orokorra deituta zegoen gazteizen, aurreko hilabetetan zehar langilek egiten aizian greban jarraipen bezala. Eta bueno, ba, milaka langile zeuden Zaramagako Elizan asamblada egiten eta polizia ba, en, gaz negargarriak bota Eliza barrura langileak kalera aterarazteko eta kalean ba, kriston jipoiak emateko eta kriston sarraskia egiteko. Bost pertsona hil ziren E, poliziaren errepresio horren ondorioz eta egun berrogeita mar zauritu inguru egontzian. Eta hori da pelikula kontatzen duna, ba, greba orokorroren aurreko testu ingurua, nola iristen dan greba hortara, eta gero ba, policiaria e, poliziari agintzen zioten mandoek ere nola prestatzen duten greba horri aurre egiteko errepresio sistema guztia. únete. Perdemos ahora, perdemos todo por lo que hemos luchado. Victoria ha dicho basta. Desalojen la iglesia. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Muchas gracias, ¿eh? Buen servicio. Ez dut egingo pelikularen kritika zinematografik ze, bueno, lehen esan duten bezala nik ez dut gehiagi ulertzen hortaz. Esan dezaketena da nik guztua ikusi nula pelikula, e, egia da gauzatxoren bat aldatuko niokela edo zerbait gehituko niokela, baina orokorren guztua ikusi nun, eta pelikula honekin importantena iruitza zaitena da pelikula bera egitea, da garrantzitsuna. Importantea iruitza zait, martxoan iruko historia, Elizaren barruntzeuden langileak gaseatu eta jipoitzeko agindua eman zuten hoiek kontatu beharrean, langileek beraiek kontatzea. Eta horregatik iruditza zait pelikula hau garrantzitsua eta ikusi beharrekoa. Azken finen hau da denakin gertatzen dana. Beti esaten da historia liburuak garaileek idazten dituztela. Garaituen eta zapalduen ahotsa entzunaraztea askoz ere zailagoa da. Urteak pasatzen dianean, historiatik geratzen dana ez da benetan gertatu zena, baizik eta gertatu zen horri buruz kontatu dena. Eta horregati da importantea gure historia guk kontatzea. Eta kasu hontan, pelikula honen kasuan bezala, ba martxoak iruko historia langileek kontatzea. Eta hoxe, ba, bueno, aukera baldin badaukazue pelikula ikusteko, nik gomendatzen dizuet. Ez dakit bideo publikatzen detenerako oaindik zinetan egongo dan edo ez, baino aurkitzen deten informazioa utziko dizuet hemendik beste biekin egin bezala. Eta hoxe da dena, hoiek dian nere hiru gomendio zinematografikoak, oso diferentek dia bat abestean artean, baino nei hiruak asko gustatu zaizkit, eta bueno, ba, aukera baldin badaukazue, benetan, segi ikustera. Bueno, hain bideo editatzen hain itzala, konturatu naiz, grabatzeakon gauza bat eta zaztu nitzala erabat. Eta da, bueno, hiru gomendio indizkizuet, bai, ikusi dituten hiru pelikula, dokumental, gomendatu dizkizuet, baina hortaz apartere aipatu nahi nitun bi ikusi nahi ditutenak, bai, oa indikan atera ez dianak, baina, bueno, interesgarrik izango diala, iruitza zaizkitenak. Oitako bat da, muga deitzen da pausoa, Elbira Zipitriaren bizitzari buruzkoa. Elbira Zipitria izan zen, frankismo garaien, klandestinitaten umei, ba, euskerazko klaseak ematen nahi zen, andereño oitako bat. Eta hoxe ba, oain estrenatzen da edo oain aterako da pelikula, behai buruzkoa, bere bizitza kontatzen duna, eta ikusteko gogoa daukat. Egia esan ez dakit nun eman behar duen e, zepe zinematan egongo dan, baina bueno, bilatzen malin badezue, aterako zaizue informazioa. Hori da bat, eta bestea da, bi urte, lau hilabete dokumentala. Espainian ezarrita zeon derrigorrezko soldaduzkari e, egin zitzaion intsumisio mugimendu horri buruzko dokumental bada, Eta, bueno, ba, crowdfunding kanpaina bat jarri due martxan mm, dokumentala egin izateko diru ateratzeko. Ekainak bost arte da e, ekarpenak egiteko epea, nik ez eto egin, baino hau bukatzen detenen egingo godet. ze oso gai interesgarria iruditzen zait, eta nik uste oso dokumental politia izango dela. Eta, bueno, ba, zuek ere ekarpena egin nahi balin badezue, lotura utziko dut hemen behien. Eta jazta, horiek biak aipatu nahi nituen, eta honekin bai, ja bukatzen dut bideoa. Eta hoxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikustelatik eta horrengor arte. Aio!